Oke halo bro, jumpa lagi di channel Inuk Auto Vlog Nah kali ini kita coba akan sedikit mereview mengenai motor Suzuki GSX 150 Bandit Ini adalah di pameran Java Super Mall Semarang ya bro Yang lain pada di Gias 2019 ya di Tangerang Kali ini kita coba review saja apa saja yang dipamerkan di Java Supermall ini pamer otomotif. Ini adalah GSX Bandit 150 dan video berikutnya nanti kita coba review GSX S150. Oke bro, jangan kemana-mana, jangan sampai ketinggalan. ya bro ini dia Suzuki Bandit ya Suzuki Bandit 150 kali ini sudah ada motor Suzuki ini ya ini Suzuki GSX Bandit ya warnanya seperti ini abu-abu kehitaman lah seperti ini ya ini DP 500.000 ya 500.000 dapat seperti ini bro ini keren sekali kelas 150 kalau spek sama mas kalau sama yang Satria FU kan sama-sama 150 kan? Tornya lebih yang lebih Soalnya dia kan banyak lebih besar. Dan saingan Satria 50. Kalau Nava sama Satria FU lebih panjang. Panjang. untuk speknya seperti ini sampai bisa lihat nanti spesifikasi dari GSX 150 Bandit Nah, spek mesin sama kalau sama yang GSX GSX sama. GSX sama sih spek mesin ini versi kayak versi anu ya ah, versi oh, ini versi santai terus jadinya kan nyambung kalau kan dia single seater lima ribu yang suaranya mas, OTR Semarang ini versi paling anu paling standarnya mas ya kalau itu ya mesin ini versi fairingnya ya Baik untuk tampang dari belakang sampai bisa lihat seperti ini Spakbornya lampu sen kanan kiri masih biasa masih bulam Lampu belakangnya ya seperti mirip Satria ya knalpot seperti ini agak besar bobotnya juga terlalu bobotnya juga ringan bro velgnya juga jari-jari seperti ini ya palang jari-jari seperti ini ya saya sangat keren sekali buat touring ini ya karena joknya ini disambung jadi buat bonceng itu enak bro oke seperti tampangnya sambil bisa lihat seperti ini ya ini seperti ini untuk video berikutnya kita coba akan review fisik versi GSX-S ya versi S yang warna kuning nanti kita akan kasih linkan di atas ini yang dulu sampai sekarang masih sama ini fitur-fiturnya ya sudah LED seperti ini kunci masih biasa di sini nah joknya ini sambung kayak model zaman dulu ya Mega Pro Fiction zaman dulu seperti ini ya seperti ini bro lawannya ini lawan keras ya daripada ya Yamaha dan juga Honda keren nih velgnya bro ini warnanya seperti ini oke ini di p ribu kalian bisa dapatkan Suzuki GSX Bandit seperti ini bro ini tampangnya dari depan seperti ini bro keren ya mirip Satria ini tampak lebar velgnya dua-duanya depan belakang sen kanan kiri speknya seperti ini ya sampai bisa lihat ya ini sudah LED ya full LED full injection warnanya seperti ini ada merah ada putih hitam namun di sini warnanya seperti ini ya ada sedikit-sedikit putih tapi di agak sedikit-sedikit apa ya namanya ini putih putih coklat ya seperti inilah silver silver coklat Nah, keren ya. Baik bro, ini dia Suzuki GSE Bandit 150 yang sedikit saya review tampangnya saja. Mungkin ini sudah jadi pasaran, sudah ada di pasaran ya bro. Sudah dijual juga, sudah banyak peminatnya. Ini versi di pameran Java Supermall di Semarang, Jawa Tengah. Oke, mungkin itu saja review sedikit mengenai motor ini dan saksikan review motor yang GSX 1S150 di video selanjutnya. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe biar tidak ketinggalan info. Oke, itu saja dari saya dan sampai jumpa di video berikutnya.